радиотелескоптор антеннадан жана сезгич радиокабылдагычтан турат асман телолорунун көпчүлүгү тарабынан басылган жерге жеткен радиотолкундар ушунчалык кичинекей болгондуктан миңдеген жана он миңдеген чарчы метрлик пайдалуу аянты бар антенналарды талап кылат антенна дизайн абдан ар түрдүү ошентип диаметри 100 метрге чейинки салыштырмалуу кичинекей антенналар металл ойгон күзгүлөр ошондой эле металл тор менен капталган параболикалык жана цилиндрдик алкактар болуп саналат алар радио толкундарды чагылдырып фокусташат антенналар мамычаларга же торчо таянычтарга орнотулуп асмандын ар кайсы бөлүктөрүнө багытталып автоматтык түрдө айланат бул радиотелескоптор айга жана планеталарга радиосигналдардын кубаттуу импульстарын жөнөтүп радар катарда кызмат кыла алат радиотелескоптордун резолюциясы алардын антенналарынын диаметрине жана кабыл алган радио толкундарынын узундугуна да көз каранды бирок ал оптикалык телескоптордукунан дайыма төмөн анткени радиотолкундардын узундугу жарык толкундарынын узундугунан бир топ узун бирок эгерде бири биринен бир топ аралыкта орнотулган эки радиотелескоп бир эле учурда бир булактан келген радио толкундарды кабыл алып жалпы радио кабылдагычка сигналдарды жөнөтсө анда токтом кескин жогорулайт мындай жупташкан эки радиотелескоп радиоинтерферометрлер деп аталат мындай радиоинтерферометрлердин чечүүчүлүгү оптикалык телескоптордун чечүүчүлүгүнөн жүздөгөн эсе жогору